Trello, a begik a big bat viele, le ve winaf di souk toutou. Ta va estou, va loupa dem tu e yake fou estou. Bet turo tu rodajene jake. kulduk bas kremte. Va tu rodajene jake puile. Voldrika fa ba ineti olte. Va estu bănucă în weekend. Inheda. Cureno. Estura pulvison metier de recafa. Bat du menon pulvi. Menun estu cure a ele. Rojanarania zolonafata lugarania. Wanaki estu tirdem abre. Vazum tori mancusa ve ple cum mancusa burmesico. Mankouza a dit malzubur bourmer Va mankouza shelka kiren jina fart metir puerta paf. Yontan va lou puerta fart did. Wegona bas lo puerta faiafart, tirdem mante vas voie isach kudeshite metre. mante ketel tir vas le a metre dam voye, Mante ke bata mancusa le vichel cara, tirri irriwe vas santevoie deshite ametre. Vaint gin va foute-nous can beg. va bat beg vechofe gala, pune va talga chola va iseva vocek, chola qui kiren bat beg, machaf. Chine tirs puntera. Hier va beg, bols gelt spuntet, nu ja ju brat. Kelk bas gelt, tid jadion leki wotaf dam kelk bas beg.